El 573. Revise la boleta, Tatiana, 573, Ganó el 573 eh, en la rifa de, no sé qué es eso, debe ser pro cementerio o pro... ¿Pro qué? 573 ciudad. Pero San Vicente de Paul, no sé. Esta es la rifa tradicional del pueblo por aquí están. 572. 3. que yo le dé la 573. Número de hoy, día de madre. El Día de la Madre cayó el 573. Por aquí está la curia haciendo pues posible sus acciones y sueños pues con una rifita. ¿Cuánto rifa? Ya, ya va. ¿Pero cuánto se gana uno? 600 mil. ¿Y cuánto vale la boleta? Mil pesos. ¿Y se llama la rifa? ¿Ah? La rifa es pro qué? De, de acá de la parroquia. Vale, gracias. Esa es nuestra rifa tradicional del pueblo cada ocho días en Ciudad Bolívar. El 8 de mayo. 5, 7, 3.